Good morning, mister and the master. Lynch, it's uh, October 13, 2021 and it's uh, Wednesday uh, here in Naples 69 Fahrenheit uh, around 21 Celsius uh, e questo significa che siamo rientrati un po' rispetto agli ultimissimi giorni in quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite come in questi giorni, in questo periodo e quindi oggi eh, si può dire di nuovo dopo qualche giorno veramente una piacevole atmosfera con un vento leggero e oggi eh, pensavo eh, al fatto che, come avevo anticipato ieri, nella data riporto di ieri, eh, sono riuscito a realizzare il mio primo tutorial alla tastiera eh, per quanto riguarda il Mind Team di Mulholland Drive in occasione eh, dei 20 anni dell'uscita diciamo, negli Stati Uniti, in America, quindi dalle parti del vostro popolo, dalle parti vostre ma eh, aggiungo mo molte più informazioni, link del video, ma comunque ha visto un'anticipazione, un preview eh, all'inizio del video, comunque aggiungo molte più informazioni in descrizione ovviamente, altrimenti il video diventa già lungo, <laughs> diventa sempre più lungo. Um, anyway, as you just see from the window, Today we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. And I hope and think, spero che, insomma, ci sia anche domani, nei prossimi giorni, così dovrebbe essere. Ma le cose possono cambiare sempre da un momento all'altro. But as always, we will see, said this, so, from the mythical window, with the color that is beautiful color the curtain today pandemic and its green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 125 have a great day. Him and everyone too.